Levar ensino de inglês de qualidade para jovens de comunidades pacificadas no Rio de Janeiro. Essa foi a motivação do Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio para criar o programa Up with English, com foco no uso prático do inglês. A ideia é, com isso, trazer um ferramenta de, de empregabilidade para os jovens, as comunidades. O projeto piloto foi lançado em 2010 no Cantagalo e foi celebrado com samba. De lá para cá, o Up With English já foi lançado em outras comunidades cariocas. O sucesso do projeto foi tão grande que ele cresceu e chegou também ao Espírito Santo e à Bahia. Ao todo, 360 vagas foram oferecidas a jovens cariocas, baianos e capixabas. E com os mega eventos chegando ao Brasil, os alunos do Up With English têm uma ferramenta a mais para tentar uma vaga no mercado de trabalho: o inglês. Yes, of course. Promover oportunidades de ensino é uma das prioridades da missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil. E o Up With English é um ótimo exemplo disso.